Gəlmişəm bu qırmızıya baxmağa, K5. Buna baxacağım, GT. Hə, bu da GT Line. Hə, bu idi desəm, hə, baxdı. Salamlayıram hər kəs dostlar. Gəlmişəm Karmaksa. Bəzi maşınla bağlı fikirlərim var. Onları aydınlaşdırmağa gəlmişəm. Və bildiyiniz ki, maşından qiyməti qalxıb Amerikada. Mən deyərdim ki, tox qalxıb. 8000, 9000-lik maşını mən 12500-ə satmışam. Yəni baxın görün nə qədər qalxıb. 4000, 5000 qalxıb qiymətlər. İndi bu köhnə maşınların yanındayım, ikinci əl avtomobillərin yanındayım. Gördüyünüz kimi bunlar hamısı ikinci əl avtomobillərdir. Və bunların qiymətini istəyirəm. Biraz çəkim göstərdim sizə. Adam gəlməlidir. O adamı gözləyənə qədər mən də istəyirəm tez çəkim baxın. Deməli bu maşın Acura gedir deyəsən səhv eləmirəmsə, Toyota-nın Honda-nın lüks modelidir. Deməli 2017 Acura-ya 20 min dollara. Xoşum gəlmir bu maşından. Belə də Toyota Camry. Ə, bunun qiyməti baxaq. Bu hansıdır? SI. Mənim maşınımın təzə modelidir. 20, 2020-ci il maşınıdır. SI 26 min dollara. Toyota Camry'dir. Bu da ağ rəngindədir. Burada qiymətlər şeyə görə dəyişir. E, kilometrajdan görə dəyişir. Nə qədər kilometrajı azsa, o qədər maşın baha olur. Məsələn, Mazda-dır bu. Mazda-nın qiyməti 19 mindir. Buradan görsənmir şəkildə, amma bunun qiyməti 19 mindir. Mazda 6'dır bu. Toyota Corolla'dır. Bakıda olan maşınları çalışırdım, çəkim görsədim sizə. Toyota Corolla 18 min. 2018-in maşını ə, e, 20 min dollara. Bu nə danışır? Bu maşına 20 min dollar yox, 15 min heç vermərəm. Bir köprülü maşındır. Mileage harda yazır görürsən burada? Hə 22 min, burada yazılıb 22 min var. Bu şeylə eyni düşər o. E, Nədir? SI e. bununla eyni qiymətidir ki, SI e ilə. Buna ona alınacaq kamera alaram da bura baxanda. Bunun mileage A bu 26 mindir. Yox, sorry, sorry. Hansı? A Mazda idi də, bir dəqiqə. 26, 25. Hə, okey, 9 min. 9 mile deyir bu. 9 min mile. Sonata. Nəsə yenə də 20 min bahadır maşın. Sən saldın qiymətləri. 2019 Sonata Elantra. E, Hyundai Elantra, Sonata Elantra nə idi? Hyundai Elantra 18 19 min dollar deyəydi. 10 min mileage-dır. 20 min kilometr belə yuxarı aşağıda. Bunlar Yes sir. Yeah. The sir there is şeydir sənə, qadındır neysə. Nəsə, maşına qiymət öyrənirəm bunun, öz maşınıma. Nəsə, istəyirəm başını bir dənzərliyə salam, nəsə uzun temadır. İndi maşına baxsın, ondan sonra yenə təzdən davam edəcəm bunları çəkməyə. Qiymətlərə baxacam, özümə də maraqlıdır. Aşağı yuxarı buradakı bazar qiymətlərini bilirik biz. Öz, yəni aramızda baxanda, yəni də ə, qiymətləri bilirdi. İndi özüm də baxacağam. Mənə elə gəlir biraz aşırı qiymətlər bahadır. Çünki məsələn Toyota Corolla 20 minə qoymuşlar. Onun tələsi 21 min idi. Keçən illəri biz Nicatçını alanda o maşını. Məsəl günəş buradan düşür. 21 min neçəyə Nicat aldı onun təzəsin. Yəni bundan bir aşağı model idi, amma yəni tələsin qiyməti o idi. İndi gör işləmişin qiyməti gələ bu gələcək. Mənim maşınımı elə özüm götürsəydim 80 min mile idi, 100 neçə min kilometr, 160 neçə kilometr idi, 160 neçə min. Mən onu satdım 12500 dollara. Amma 5 ay bundan, 7 ay bundan qabaq ona verirdilər 7000, e, 8000 dollar satış qiyməti 10 11 min dollar idi. İndi 15 min, 6 min dollardır. Hə, nəysə qız işin qutardı. Mən də elə bildim oğlandır, heç söyləyirəm orada. Nəysə qız işin qutardı. İstəyirəm görüm mənim maşınımdan var burada. Bir də onu tapım riski baxım görüm qiymətləri nədir. Hə, burada SUV-lər var. Ujey, baxım RAV4. Bakıda çox sürürlər mən bilirəm maşını ya da mən səhv bilirəm. 25 min dollara 7 e, min mile'dır üstündə. 2018-ci ildir. LE modeldir. Qapısı bağlıdır, bəri bağlıdır. Amma maşından da xoşum gəlmir. Toyota-dan ümumiyyətcə ucu xoşum gəlmir. Dizaynları da pisçinə qoyublar. Jaguar 2019 Jaguar S modeldir. F, Peace, S nə yazıb burada? 15 min mile'dır. 52 min dollar, 53 min dollara. Yəni olası görsənməsin. 53 min dollara. Qabaq qapıları açıq idi, indi hamısı bağlıdır. Bu desən Land Cruiser-dır da qiyməti şüşəsi o qədər qaranlıqdır. E, tintdir görə bilmirəm qiyməti. Lexus yenə yəni sevmədiyim maşınlardan biridir. 19 min, e, 2019 Lexus 300 H H 16 min mile'dan 36 min dollara. 36 min dollara. Akuradır. Bu bunun da e, şeyi qəşəngdir, SUV-si gəlir. 33-34 min dollarda 2018-ci ilin maşını. Salonda e, yaxşıdır bunları salonu qəşəng olur. Range Rover-dan xoşum gəlir. Plantələr çıxıb, Defender, o vaxşım. Sevirəm o maşını. 94 minə 2020 Land Rover, Range Rover HSI ə, e, bu 4K 4 mile-da səhvləmirəmsə də. Və burada yazı var məsələn üçün ə, 5%-dən 12%-dən 20%-dən götürürsən, aylıq nə qədər verəcəksən. Bunlar olardı. Məsələn, video əvvəlində verib o quşlarda baxa bilərsiniz. Hamısında yazır. Qarasa, bunun qırmızı salonu yaxşıdır. Bizdə həm oğulda var idi. Qırmızı salon. Sonra Mercedes, işte... Mercedes. Qəşəndir də Mercedes-dən. Mercedes. İstəyərəm alımı. Prosta Mercedes-dir də bahadır. Çox bahadır. GLE 500 44900-ə 2018-in hybriddir bu özdə. Mercedes. Qəşəndir də. Orada BMW var. Bu neçənci seriyadır? 5-dir yoxsa 4-dür? Bir dəqiqə baxın buna. X3-dür daha bu. 31 minə drive 30 36 min mile. E, çox gedir belə 36 min. X3-dür bu. X3 belə böyükdür belə ya. Nasıl? Sonra burada var. Bu nədir? Bu da X3-dür yoxsa bu da X3-dür? ağ rəngidir bu. 30 min dollar 2018. Bu 43 min gedib. Okay. Görürsüz 43 min gedənlə 40 30 neçə min idi yaddan çıxdı. Gedən fərqi, qiymətdə fərq var. Porsche. Başım şolar, alma maşınlarını çox xoş deyirəm. Yapan maşınlarına o qədər də xoşum gəlmir yəni yaxşı. Makan 30 44 min dollara. 2018. Qəşəngdir də bu maşın da. Maşın qəşəngdir. Lexus 31 min dollara 2019 Səncə bu nə gündə maşındır, bu nə salondur, bu nə vitdi Ayda Bunlar niyə maşın cəldə bilmir axı Çox eybəcər salonu var, dəyişət narahat salon Mən oturmuşam da bu maşını, almaq istəyirdim Lexus, Lexus, Lexus Gəldim, oturdum Oturan kimi düşdüm maşına, dedim, bu maşın adamın ürəyini sıxır bu maşın. O deyil. Bunun rənginə bax, qəşəng rəngi var bunun. Salonu qaradır. Bir dənə tint kar içim olsaydı salonu maşın süpür olardı. 45 min dollara 2017 S modeldir Macan S. Öz maşınımdan görmürəm hələ ki burada. Öz maşınımdan görmürəm hələ ki. Hələ ki baxırıq burada görək. Audi, Audi-nin qiymətini deməmişdim. Audi neçədir bu? 2018 3-cü Premium Plus 30 min dollara 20 min mile gedib. Bunun lap tələləri çıxıb, onlar lap qəşəngdir. Ona da baxmışdım. Toyota Highlander. Toyota Highlander-a baxaq. Ha, orada Mercedes 3-cü seriya var. E, e C-Class var. 2019 33 min dollara LE modeldir. Amma sizə deyim təzələrinin solunu daha qəşəndir. Amma ə, o da çox qabarıqdır içi. Çox abartıblar onu elə bir salonu. Bu ə, Lincoln-dur da. Lincoln. Burada ə, luxury brand gedir. High class gedir. 2019 42 min. Salonları görsəm də günəş düşür üstündən. Va bu qəşəng Lexus-un salonu, va bu qəşəngdir. ES Sport 38 min dollara 25 min gedib 350 F Sport A bu salonu qəşəndədir, yaxşıdır. Qırmızıdır özü də. Mercedes-ə baxaq. Bu da AMG-də deyəsən. Mercedes 28 min dollara O Mercedes-i götürsəm, tutaq ki də indi söz deyirəm. 460 dollar, 446 dollar pul verəcəm 5%-də. Məndə quddur da, məndə yaxşıdır. 13 mile. Mən sizə deyim 2017 Mercedes bu qiymətə. Of. Təsəssüm, təsəssüm. Mən dünən saytlara baxırdım Mercedes-in təsiri ilə. Bu AMG 35Y klassdır bu görmək olmur. 73 min səhv eləmirəmsə Carbon Fiber içizadır. E, bu başqa leveldə bu. İl neçədir bunu görmək olmur. 2020. Okay, 75 min. 2020 bu nədir? Bu CLA idi 25 250, CLA 250 23 min dollara. 386 39 min mayla. Biraz çox gedib bu. İl neçədir? 2015. Hə, bahadır mənasız dərəcədə bahadır. BMW var bir dənə orada. Yəni Jaguar burada qabağımızda var. Bayaqdan çəkirəm, çəkirəm, gedirik üzü 7 dəqiqə duruşuq. 29 mindir. 2017-ci ilin Jaguarıdır. Hmm, Qəşən, bu toçnu şeyin ə, ə, Range Rover-ın Land Rover-ın hə, korobkasından da, yəni qəşəng BMW 7-ci seriyadır bu. Bunda S4-dürünə də baxarıq. 79 minə 2020-ci il, 22 min mayl gedib. Və Mercedes bu BMW o qiyməti şeyə verməkdənsə Mercedesə, o E-klasa 7-ci seriyanı olarım. S4 Ayda o qədər şeydir. 51 min yazılıb 2020-ci il. Nazlı biçim 20. il. Qəşəndir də. Audilən təzə dizaynları çox qəşəndir. BMW, BMW, BMW, BMW. Bu desən 4 dizisi seriya. İkinci seriya. 24 mində 400 e, dollar aylığı düşür. 11 min mile gedib, az gedib, yaxşı gedib. Hı. 21 min dollara bu 3-cü seriya. 2018-ci il 21900. Belə də çox elə bir içi çox pis gündədir. O 5-ci seriyalı deyəsən. Ondan xoşum gəlir. Qəşəng gözləri var bunun. Qara rəngi, burada ağ rəngi var bir dənə. Birinci qaraya baxaq. Rəşid də bu BMW-də. Sevirəm də bunların vidin fosunu. 38 min dollaradır, 11 min gedib. 2021-ci ildir. 2020 2021 gətirib atıblar bura. Ayda. <laughs> Maraqlıdır 2021. İşlənmiş. Bu ağ rəngdir. Bu da 2021-dən eyni oxşayır. Bu da 2021 min, 41 mindir. Bu 7 min mayl gedib. Bu lap az gedib. Salondan görə bilirik belə də. Çoxu da bağlıdır, görmək olmur içərisində. Infinity zad bunlar hamısı boş şeylərdir. Lexus bu modeli hansıdır bu bilmirəm. Baxım görmürəm bu. 2017 27 min. Bundan şeydə bizim uşaqda tanışçılarda var idi. Çox rahat maşındır. Biraz şit paneli zadı belə biraz qəribədir, xoşum gəlmir. Amma komfortuna heç söz ola bilməzdi. Bu çox qəşəng komfortlu idi. Komfortunu sevdim bunu köhnə Mercedes var burada. C-klassdır bu səfrəmirəmsə. Vay da qaranlıqdır. 2013-cü ildir. 17 min dollara. 2013 17 min. Baha deyim mən sizə deyim. 2017-ci il 13. Porsche nədir bu? Porsche. Köhnədir bu deyəsən. Çimir 18 47 min dollar. BMW O Atlas yoxdur burada. Atlas defisitdir. Atlas bu saat zavod bağlanıb, birinci seriyadır. Zavod bağlanıb, zavoddan gəlmir bu saat. Defisitdir. Bu da qaranlıqdır, söyləmirəm. Defisit sözünü də yəqin ki düz deyirəm də. Audilər, Audi, Audi, Audi. Baxaq. Painting gözləmədədir. Bax, deyəsən bunu alıblar ona görə kimsə gözləmədi. 2017-ci il 37 minə ayda 612 dollar. O, məncə yaxşıdır. Neçənci 2017 Premium Plus. Mercedes Audi. Məncə Mercedes daha elə bir içi ə, e, genişdir, qəşəngdir məncə. Bu hansıdır? GLE neçənci ildir 2018 42 min dollara Bunları da çıxa-çıxa baxaq söz edim yavaş-yavaş Civic'dir ayda görmək olmur Sentra'dır bu Sunny gedir deyəsən bizdə 17 minədir 290 dollar 17 minədir bu maşın Nasıl yaxşılaşır belə. Amir Cooper Country. Mən. Bundan xoşum gəlir. Qiymətini görək də nə olar? Hayda. Qiymətini görə bilmədim, amma burada bir dənəsi var. Bu arada lizi çox bahadır. Getdim mən bir dəfə maraqlandım. Clubman 370 dollar 22 min, 23 min gedib. CBS çox balacadır, nə yalan deyim sizə. Mən oturdum buna. Bu ə, e, Club Members daha yaxşıdır. Okay, biraz genişdir. Obuslar çox balacadır. Artion da bu deyəsən bunun adı. Bu çox qəşəng salon zadı var bunun. Qiymətini görə bilsəydim, 35 min 2020-ci il. Volkswagen-də bu. Qəşəng bunun bir dizaynı var. Mustang var burada bir dənə Mustang. qiyməti yoxdur, bəlkə də arxada qoyublar. Yo, hardadır bunun qiyməti? Hə, yoxdur qiyməti. Görmədim. Bunun qiymətinə baxaq indi. Buna da baxaq, o 2 dənə 3 dənə də baxaq, gəlin də. Neçənci ildir? 2018 Challenger 30 min dollara aylığına düşür bunun 500 dollar. Heç bir şey. Kiadı, bu Kia'nın almadığının adı nə idi? Stinger GT Line 33 min. Mən maşının videosunu çəkmişəm. Biraz joskudur. İçərisi zadı biraz joskut gedir bunu. Bu a, Nissan nədir bu? Nissan hansı modelidir? Altima SR 26000. 334 dollara salondan getsin alsın daha ucuz başa gəlir. So, bu maşınlar hamısı niyə belə qiymətləri aylığı bahadır? Çünki bunları buy eləyirsən, alırsan. E, lease finance optionsda lease options yoxdur burada. Finance-da sən bütün pulu sən ödəyirsən, lease options-da yarısını sən ödəyirsən, yarısı bankda qalır. 3 ildən sonra sən ödəyirsən. 3 ildən sonra işləsin ödəyib götürürsən maşının qalan pulu. 450 dollar 27 min 2018 Mini Cooper All for Cooper Countryman. Bağlıdır. Bu biraz genişdir də. Bu biraz genişdir. Bu biraz geniş maşındır. Bu da abi SUV yox. Bu gedir şeydə. Aa, sən də yandan çıxdı. SUV yox. Hadi SUV-dən biraz balacasının adı nə idi yadından çıxdı. Nəysə. Aa, burada bir dənə Volkswagen var. Airline-dir. Ha Mini Cooper var burada dörd qapı görə bunu içir. Kim 21 min dollaradır 2019. So, ha, Chevrolet bunu deyəsən qiymətini deməmişdim. Chevrolet 2020-ci il LT 30 min dollardır. 18 min gedir. Bu da Mustang 5-dir. 5 motor. Bunu görün nə qədər gedir. 33 min dollardır. Bu da 33 min gedib. Və So, Karmaks idi uşaqlar. Bu belə bir dənə video mən çəkmişdim. Nə 2 il bundan qabaq. Karmaksa gəlib maşın maraqlananda. İndi də bu günləri çəkdim. Hə uşaqlar, maşın söhbətimiz davam eləyir. Hə, ikinci maşın kimi bir maşına ə, hə, baxmaq istəyirəm. Daha sonra araşdırıram elə marketdə qiymətlər nədir, düzdür, biraz qiymətlər qalxıb. Ə, dəqiq bilmirəm, yəni alacağam yoxsa yox, amma yəni gedirəm. Pulsuzdur baxmaq, yoxlamaq, danışmaq. Mənim də biraz vaxtım var. Gedirəm indi Kia-ya. Kia-da bir maşın modeli xoşuma gəlir, K5. Ə, gedirəm ona baxıb test drive eləyəcəm indi. Qiymətini də öyrənim sizə deyəcəm. Gəlmişəm bu qırmızıya baxmağa, K5. Buna baxacağam GT with the GT line. Ha, hə, bu idi desəm mən hə, vaxtı. dollar üstündə pul qiyməti var bunun. Deməli, getdi sənətçilə işlərin eləmək ki, mən bunu sürə bilim. Yəni bu kondisioneri söndürə 5 dəqiqə. Bu çəkik, oturaq bunun içinə. Ola, pis deyil ha, mən sizə deyim. Bunun ə, e, belə xoşuma gəldi. Sadə salondur. Minimum ediblər hər şeyi. Xoşum gəlir ki, yəni bu bu səfər 2021 ilə yaxşıdır. Arxa oturacaqlar. So, so, so. Mən sən yaxşıdır, qəşən keyfiyyətdə eliblər ha. Şiyadan gözləmirdim, bunu nə yalan deyim. Atlası buna bəlkə dəyişərəm. Qəşəndir. Bu 29 min üstündə bu geçiz modeldir bu ona görə. Biraz bahadır. Qəşən maşındır, yəni qapını bağlı. Bu ən hə, maraqlı eləyirlər belə. Oturaq bunu özümüzə görə bir dənə. Ha. Qəşəngdir ya. Xoşum gəldi. İçsinə də adına otursan. Ucuz döyür. Düzdür bu hard plastikdir. Bu tərəfi harddır, bunlar da bura yumşaqdır. Bu belə nəsə qəribə materialdır, bilmirəm nədir. Amma pis döyür. Yəni pis deyil. Ekranın belə uzun olmağı da qəribə maraqlıdır. Özünün naviqatoru var, bu, bu da yaxşıdır. GT Line. Valla pis deyil, nə yəni deyim. Bu prosta manualdır da, bu yuxarı aşağı manual gedir, gəlir. Belə. Bu Kia-nın təzə modelidir. keçidinə baxmaq istəyirəm. Ay, bağlıdır. Bu çox geniş maşındır. Dalda monitor özədir. Yoxsa bunların arxa pəncələri ay, uşaqlar üçün monitor özədir. Bomba maşındır. Çox böyük maşındır ya. qiymətinə baxaq bunun. Həmdən bunun salonuna baxaq. Qəşən geniş salonu var ha, dərisiz adı. Qoşub ya. 37 minədir maşın. 37 minə. Bu da Kia Seranto'dur. Taxta deyir, amma taxtaya oxşayır. Dəri salon. Onu soruşdum, dedilər bu çox bahadır. Bunlar Liz proqramları yaxşıdır, deyən ona görə bahadır. Bu 38 mindir. Bu qəşən 3-5 motordur deyəsən, bu belə deyil. Baxar ona. Agresiv deyir. K5 oxşur elə bu. Bu tərəf bağlıdır, bu tərəf bağlıdır. Deyirəm ki, maşına 300 dollardan çox pul vermirəm də mən. Ə, bu da deyir ki, 350 dollardan aşağı heç çox bunu bir il ərzində satmamışam. Yəni, gedib qiymət gətirməyə mən sən. Görək nə qiymət deyəcək. Baxıram da, almıram, orada maraqlanıram deyə görüm nə olacaq. <laughs> Özümə də maraqlıdır, yəni sən belə planla danışsan, sən belə qiymətsə də öldürsən. Maşın almaq prosesi həqiqətən xoşum gəlir. O maşına baxsanca bu da bu maşın kosmosdan gəlib. Heç xoşum gəlmir. Bu yenə də okeydir, yaxşıdır da bu. Telluride daha yaxşıdır. O bursu vəbşən dəhşət bir şeydir. Deməli qiymət getdi verdi mənə 350 dollar plus tax gələcək. Harca 375 dollar belə bir şey çıxacaq o maşına. GT Line, e, aşım, 1.7 turbo motor idi səhv eləmirəmsə. Pis dördü, nə yalan deyimsə, maşın yaxşı idi, gedişi dadı. Bu Atlasdan qat-qat yaxşı idi. Yolda özünü aparmağı, amma nə bilim, maşına o qədər pul vermək dəyməz. Vallahi e, o Kia-ya dəyməz. Amma Kia-dan əsər əlaməti qalmayıb da, yəni belə bir şeydir. Kia-dan əsər əlaməti qalmayıb. Ə, e, belə dizayn zadı, çöl dizaynı, iç dizaynı, içində demək olar ki, hər şey var idi də. Yəni yolda assist eləyir səni, Rolf özü nə bilim belə tutur saxlayır yolda falan. Bütün yəni ki, funksiyalar daxil idi içinə. Bunda onlar yoxdur. Bunda 3 dənəsi var. Onda özü hamısı var idi. İndi kartı gətirsin. Fikirləşəcəyəm də, düzdür. 50-50-dən də azdır, ki 30% falandır belə, yəni ora getmək ehtimalım. Amma bu maşını mən çox sevirəm uşaqlar, bu maşın. Qəşəng maşındır bu maşın. Oturan günü dedim bu maşını mən alacağam. Mən bunu oturdum. Üstündən 4 ay keçdi aldım maşını. <laughs> yəni belə bir şey oldu bundan. Hələ ki elə maşın qabağıma çıxmış ki, oturum deyim maşını xoşlayıram, alıram. Görəş gəldi.